लगेगा तो दोस्तों आज मैं आपको रेस्टोरेंट से भी अच्छा दाल मखनी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं दाल मखनी बनाने के लिए 200 ग्राम साबुत या खड़ा उड़द दाल और 100 ग्राम राजमा लिया है राजमा उड़द दाल से आधा क्वांटिटी में लें यदि आपके पास राजमा नहीं है तो आप काला चना या चना दाल का यूज कर सकते हैं इसे सात से आठ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें ताकि अच्छे से ये भीग जाए जैसे कि आपको मॉर्निंग में बनाना है तो ओवरनाइट तक के लिए इसे भिगो कर रख दें पानी में अच्छे से भीग गया है इसे इस तरीके से घिस घिस कर दो से तीन बार धुल लें और पानी अलग कर दें इसका ये दाल और राजमा अच्छे से धुल लिया है दो से तीन बार अब इसे प्रेशर कुकर में पकाना है इसे कुकर में डाल दिया देखिए इसका छिलका नहीं निकालना है इसे उबालने के लिए 300 से 400 ml पानी लें देखिए इतना और नमक स्वाद अनुसार मिलाएं इसमें अब इसे तीन से चार सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं तब तक मसाला तैयार करते हैं दाल मखनी के लिए कढ़ाई में दो टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लें देखिए इतना वन टेबल स्पून घी लें घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए जरूर डालें दाल मखनी के लिए यूज किया है तीन लहसुन अदरक का छोटा टुकड़ा हरी मिर्च एक मीडियम साइज प्याज तीन टमाटर इसका मसाला तैयार करेंगे कढ़ाई गर्म हो गई है इसमें हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून राई दो तेज पत्ता डालें हरी मिर्च स्वादानुसार यूज करें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे मिक्स कर लें एक मीडियम साइज प्याज बारीक काट कर यूज करें यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो ना डालें इसके बिना भी दाल मखनी बहुत अच्छी बनेगी इसे मिक्स कर लें अच्छे से प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं आप दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका आंसर मेरे वीडियो में ही मिलेगा बस मैं क्वेश्चन पूछने ही वाली हूँ आप वीडियो देखते रहिए प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है देखिए इस तरह की अब इसमें मसाला ऐड करते हैं वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून धनिया पाउडर मिलाएं इसे मिक्स कर लें फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती खाने में इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करें आप ये टमाटर का पेस्ट है इसे मिक्स कर लें टमाटर को बारीक पीसकर इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है इसे मिक्स कर लें अच्छे से आप इस मसाले को दो से तीन मिनट तक पकने दें कुकर को खोलकर देखते हैं ये कुकर भी ठंडा हो गया है ऐसे दबाकर देखें तो ये राजमा भी अच्छे से पक गया है ये कढ़ाई का मसाला भी रेडी है इसमें इस दाल को पलट दें और इसे दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दें यदि आपकी दाल मखनी गाढ़ी है तो इसमें गर्म पानी डालें ठंडा पानी ना डालें यदि ठंडा पानी डालेंगे तो दाल अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा नमक इसमें स्वादानुसार मिलाएं आप दो टेबल स्पून दाल मखनी मसाला डालें यदि दाल मखनी मसाला नहीं है आपके पास तो दो चम्मच सूखा धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच गर्म मसाला का यूज करें तभी अच्छा टेस्ट आएगा इसे मिक्स कर लें आप और इसे तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दें दाल मखनी जब अच्छे से पक जाए तब इसमें मक्खन डाल दें मक्खन को ज़्यादा गर्म ना करें यदि ज़्यादा आंच पे रखेंगे इसको तो ये काला हो जाएगा मक्खन देखिए इतने ऊपर से इसको गर्म करें जब मेल्ट हो जाए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और इसमें मिला दें दाल मखनी में ये दाल मखनी बनकर तैयार है इसमें आप धनिया पत्ती डाल दें और यदि आप क्रीम डालना चाहते हैं तो क्रीम डाल दें ध्यान रखें जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही क्रीम डालें यदि आप गर्म में डालेंगे तो ये क्रीम फट जाएगी जब ये ठंडी हो जाए तभी डालें यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो क्रीम की जगह आप मलाई डाल सकते हैं ओके फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए तो इंतजार खत्म हुआ क्वेश्चन है कि मेरे करवा चौथ के वीडियो में सिंगार का सामान देने के लिए सबसे पहले किस रिश्तेदार की बात कही है और करवा देने के लिए भी सबसे पहले किस रिश्तेदार की बात कही है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 27 दिसंबर शाम पांच बजे जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसी को ये गिफ्ट मिलेगा और इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगी आपको तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस के और मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें आप